Ich brauche Hilfe hier. <laughs> Achtung, ein scharfe Bombe. Очень, очень, очень похоже. Как будто из какой-то прямо, игры прямо, шли, прям, чей забирать? Танк, чей, э, на 11 часов. Это наш, нет? Нет, не наш. Я не знаю, не вижу. Не наш. А, погоди, стой. А, он уже уехал, да? Между пальмами, солей. Кто О, Это был Митя. Смотрите на... Я, кстати, стрелял в листву. На, на F3 по центру прямо танк стоит. На F3 Шибко видео, куда стреляю. Их 3 по центру. Пытался, попытался на опережение. Так, я еду на Munition А куда нам смотреть-то? На F3, но мы сами на F3, что меня смущает. А, так это вы. А там что-то наверху дымится, кстати. <laughs> Берегите Саши. Меня 51 FPS, блядь меня 73. На моей скатимся сейчас назад. Вот когда я смотрю под ноги, у меня 70 становится. Ну, прокинемся. Катимся. Бай-бай, все, затопили. Так, я беру точку. это тоже, это тоже танковая карта, что ли, Ильич? Не понял, блядь. Пошли там забирать. Вот ну, здесь пехота, можно пехотой походить. Я, я хожу пехоту уже всю игру, меня ни разу не убили, никого не видел из пехоты. О, клумба взял точку. Понятно. Молодец. Пока мы поднимались там. Мы <laughs> похоронили нашу маршрутку. Лома ну, пришел пешком, так что теперь тут... Конечно. <laughs> Конечно, у меня было, блядь, тактическое преимущество. Не, у меня недалеко вот тут маршрутка, кстати, стоит. Присутствие, ну, я... спуске. Справа танк, не О, присутствие, ребят, присутствие, да. Знаете, что я вам скажу? На G4 в сторону меня на садпост идет танк. И это похоже не наш танк. То есть чужой. О, хорошо. Отличный выстрел был? вообще. А что уничтожил? Молодцы, он на меня ехал, блядь. Разумный на меня ехал. А. О, блядь, еще одна! Прямо в задницу. Ну что? Разумно вообще ушел, вышел. А еще присутствие, пацаны, что-то есть, наверное. Да, да, да, да, прямо тут. Палаткой. Там шот не получился. Блять, давить едут. Палатку прячься. На вас едет, прячься палатку. Он ну, тебя не задавит. Ах ты, сука. У него намек, блядь, когда я начал ебало стрелять. Так, а Палит вас, а, не выходите. Я, я понял, палит, понял, палит, понял. палит палатку. Сейчас отвлеку его. Попробую его отвлечь. Сталин's mustache feels tingly. горит. Остановился, сейчас взорвется. да, все, все, все, все, я фронтовика выбил. Отлично. Самодограмма помогает десантов. Даже обычно. В смысле, это обычный, это обычный гранат, который подорвали? Да, он гранаты, просто высунулся. Да. А, ну да. В смысле, осколками типа? Ага. А, нет, она не по берегу движется, она выехала и О! едет. Однако, развернешься? Дай-ка я его спутаю. Отлично. <laughs> И пойдем дальше. Какой-то нездоровый грунт. Ну, кстати, Munition Outpost взяли, я не знаю, Саш, ты взял его? Спасибо. Нет, нет я, я. Вместе, вместе, вместе а, с людьми. Я его, я его контролирую. Пять часов добил. Ой, маршрутка едет на Мунишин и еще один этот легкий танк. что Ой, бля, бля, бля, танк, ёб твою мать, русский танк. Мискаля русский бежать танк. на Мунишин. Русский танк. Да, беги, Саш, бери, бегут его, беги а, туда, я его только Что, <laughs> я только что оттуда вышел, его беру. О, курва. Успеть, успеть, успеть. Ну, вижу. Сразу спрятался. А он там. Ты сказал, на, вижу, на и я подумал, СВ. надо бы попробовать прилечь на всякий случай. И я лег, и в этот момент пули пролетели над головой, и думаю, блядь, точно меня видит, <laughs> Сука, рука я прям, я прям, я, это такой тайминг был просто. Я вот просто нажал лечь, и пули над головой пролетели. Хотя все равно бы не попал, потому что я <coughs> на ходу стрелял. Опа. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Дружка, Дружко, а теперь можешь высовываться. Давай поиграем в игру этот. Давай, высовывайся. I, I was вот stuck, stuck there for like, I don't know, five minutes oh. already. <laughs> I couldn't move. Играем в игру «Успей вынуть». Ой, Андрюшка, Опа, привет. кого-то срезал. Ой, Андрюшка срезал. Не успел <laughs> Я же знал, что это Андрюшка. Ну, Дал мы играли в игру, я не успел Что общего между подгоревшей пиццей, беременной школьницей и утопленником, да? Да, и да, успели да, вытащить. Да, сгоревшим тортом, да. Отъебись, отъебись, отъебись. Ну, блядь, отъебись. Есть. <laughs> Даже. Я же сказал, отъебись. Но ты не слышал мою мантру. Я говорю, отъебись, отъебись. Ну, Коля. Коля, а. свои координаты. Бегаешь, бега, бегаешь по полю, подбегаешь к танцу, кричишь, что зарезку заложено. Видишь, <laughs> пока это Взрывчатка заложена. Да, да, да. У нас тут два штука спариваются, похоже. Скажите, как выглядят советские танки? Они зеленые. Опять кикнет, блять, я, я не знаю, я удалю эту игру. Нет, никаких нет, потому что я не попадаю нихуя. Саш, ну давай, я твой ангел-хранитель, я буду с тобой смотреть сверху. Короче, говори мне, где враг. А, враг Если от тебя вижу. находится на 3 часа, а, на 2, на пол, на пол... Не, нет, слушай, не, нет, не на 3 часа, на пол одиннадцатого. один есть, далеко едет, далеко на пол одиннадцатого. Да мне на него похер, где, где другой враг. И а, а, два врага попадаем. на нет. 11, на пол двенадцатого. угу. И еще враг на 11 есть. Я так и понял, да. Случай, да? Три врага ну, на пол одиннадцатого. Вон они. Э, сейчас мы их... Давай, Сашочек, давай. И чисто в дёбы. <laughs> И ни в кого не попал. <laughs> Вот я не сообразил, что я тут... Он же мертв уже, нет? Нет, слева едет. Объезжает. Его выше. Он, видишь, этот э, выехал, блядь. Для меня это два пикселя. Да ёпта, как же можно попасть-то? Ай, блядь, господи. Надо прижать его большему. О, попал, по-моему, нет? Он катается, блядь. Не, не попал. Да. Еще один выезжает туда же, Саша. О, попал. Вот это попал. По тебе стреляют. Сука, а он Мимо. на месте. катается, не нравится, встал, не нравится. Рикошет. Он на счет летит. Есть такое подозрение. Может, спать? А, Они по Саше стреляют, но попадут по вам. Так, а где? Справа, слева? Справа, да. Справа. Вот видишь, только что сейчас я поменяю угол. Давай башня 11. Так нормально. Да как сколько? Будешь заняться? Блин, рикошет, а? Димиц это наш. Нет, дальше. Фулон стреляет. О, только что взорвался. Я же говорю, наш А дальше? Левее смотри. Саш, может это наши, Саш? Подожди, это я немец, да? Там наши выезжали. Там наши выезжали. Там немцы, да? Слушай, ты мой ангел-хранитель, я слышал, где враги, блядь. О, блядь. Ну Саш, я смотрел, спереди едут пацаны, я тебе сказал, что они спереди. Я понял. Я ж не знал, что там едут не враги, блядь. А, а как там не враги взялись? А, они все захватили, я, понял, я понял. <laughs> Сори, Саш, я вообще тебе дал дизинфу. Ладно, ладно, я понял. Бля, это заебись. Все равно мы с тобой на втором месте, посмотри. Ну ты... А, слушай, ну вообще ты красавчик. Тебя простительно. Это, это наверное, потому что первые все поливали <laughs> в спектаторы. Блять. Плывешь, Нет, я его едва вижу. Там, он, видишь, дым идет. Да ёб... Слышь, я мудак. Все, стой. Так он на нас смотрит как раз. Вижу. Блядь. А, вон он, блядь, блядь, что он. Перебор. Саша, что, что такое? Бля. Нет, Саша крошит своих и все равно на втором месте, бля. Это как вообще? Как так получается, Саша? Бля. А ты где? Я тебя потерял. Я пошел посмотреть на разведку, где танки вражеские. Если ты видишь танк, который едет по кругу, это я. Сейчас Просто я... еду кругами, мне никто не попадает. О, я тебя вижу. Саш, смотри, развернись. Вот сейчас остановись, вот это. Да, вот на 10 часов танк стоит от тебя. Вражеский, это точно вражеский. Леве, левее, левее, ну что ж, левее, посмотрим. левее, поворачивайся. Вражеский. Да, на, да, да. Сейчас на 2 часа от тебя, на 2 часа от тебя. На 2 часа от меня. Поворачивайся. <laughs> Вот, тебя пострелили. Ой. Вот. Блять, ты выпрыгнул, да? Я даже высунулся, я выпрыгнул. ты успел дула. выпрыгнуть, я смотрю. Ну, поехали дальше, здесь просто все равно. Кстати, нет Сейчас... смысла, нет смысла. А мы, мы, мы просто пересматриваемся на друга нет. биноклями, короче. Мы ставим, где мы а находимся. А что, ты без танка остался? Пострелили друг друга, не попали, и все. Подойдешь за Я видел в кино Рэмбо 2. Рэмбо. Ты за камнем, да? да. Я сейчас убью. Ну, куда сейчас меня <laughs> повернут? На 10 часов. Я, Мансю не убью. А, а, Мансю, видишь, Мансю, Мансю. Вижу, да. А, посмотри на 11, там есть... Саша. то блядь, Саша, блядь, вообще правда. Короче, прямо, он прямо на нас стоит. А, кто на чем едет? Вы на четверках едете? Да, я на четверке. Я на четверке. Каждому, каждому лучше верится, катится, катится, голубой вагон. Это какая-то Я один в танке, например, эти ребята, ладно. Морозный, где твои координаты? А, Спасибо. Координаты теле. С6907. <laughs> <laughs> Катюши, Да, да, Катюши, да. Я не понимаю, это советский танк или нет, Андрей, посмотри, пожалуйста, побыстрее. Стреляй! Да, это советский танк, да. Вот ты сейчас выстрелил, да? Тебе уже я выстрелил. Попал? Я стреляйте. Да, это советский танк. Да, я так и знал, что это Морозный, блядь. Мочи это Морозный, Саша, мочи это. Стреляй, рикошет, блядь, мимо. Сейчас, ждем, Давай, Саша. Саша, повернись углом. А? Да. В принципе, это было хорошо. Хорошо. Я следил Ой, просто за надо Морозом, он ехал, я видел, он хитро ехал. тут. Сейчас успею, не Он очень быстро. Он скрывался под Да, наш танк. блин. Да, да, да. Но, ну, видимо, он был не наш. И вот всё такая. Как он Не успел стрелять, чуть-чуть не успел стрелять. Он прямо в упор подъехал. Это немец, Саша, это немец, Саша. Ни в коем это случае, не... это немец, все, все, это свой. Окей. Это, это свой. свой. Я, я, я ставлю. А он едет. Где? Есть. Слева. А стоп, только пулеметчики. У них пулеметчик может с тобой У них пулеметчик. Даже не понял, даже за пушку. А, он сел за пушку, за пушку сел. А слышишь? Там спаун минус, могут быть осторожно. Он сейчас нам будет стрелять, ребята. Вы что делаете? Сразу наложили только что. Huh. Хоп. MVP. До высокого. Может лучше рядом не стоять? А одна секунда взорв, а. Play of the game. Ладно, я, наверное, сегодня все. Спасибо большое. Увидимся Спасибо.